bye bye gue Itu lah eh? itu lah yo tan tan na kisi xanh. like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang oke okay, let's go Pindah kawan loh. Dari Jangan lupa like, share, dan subscribe Seneng kono kabeh kok nggon. Yen kowe nang keling ngene lho. Ora kesel. Kaya karek ngene ta. Tapi karek ngene. Ayo jali Wah, ngko isone maju, berdu maju. Berdu. Kita harapan Kene Bang Wante waker masa ya. Uta. kok Jeko. Ndi Mas. kan ndi? Minta minta minta minta wi. Kuwi lho, burimu lho, burimu lho. Kuwi lho, <laughs> macet ya. Apa ya? Ngalah-ngalah balon. Kayak wis malah ngumpul ya nokone kan. Keren. Dari Gusti itu kau nih nong ke jadi dari pengkora radue syukur nong ya radue jujur. Jadi ini radue. Boleh nggak? Mas, mas, mas. mengene wayang amuk. Oh, aku nggak nak raja sih kan. Nggak nak raja. Nggak raja, nggak raja. Naga nganu melitri. Iya. Di topik berat. Iya, betul betul. Sudah betul betul. Kita birunya ceklek. Kasing narapang lang. sana. Oh, selikur di sudah bagus. Oke, masuk. Guys, langsung. Bisa cewek yang antri persiapan menuju ora aku. Kami dolanan kami dolangit tok. Ndak mening. Mabungnya lu, sajari lu, mayoran Pak betul lho Pak betul, eh, Pak Piti, penuset. Thank you. Yo, Mas. k Siap. Lima ratus sak senare Siap apa layan tok Layan tok, ya. Oh, kita lihat kereta nya lo. Oh, cok. Kalau kancaku sang. Iki apa? Wah, luwak iki kaya apa to? Panjang ngono luwak kuwi to.